passi la semainon cun vi uh, eh, raccontante ion kion mi trovas interessa. Do mi estas en nova apartamento. Do mi translocigis uh, eh, ses foioin in du monatoi. Ciam in Amsterdamo. Do suffice. suffice suffice streccia afero, sed mi ne plendas. Cai nun mi estas en bel appartamento in Amsterdamo, cai mi volas racconti io pri ajo kiu estas ene ge citio citiu uio. Do, attendo un momento. La unua possedanto de citiu apartamento, quiu intertempe forpassis, estis ulo el la eh, Scandinavio, quiu laboris por la Nederlanda flug, flug Colomo, ca ili esti suffice fama homo, cio iam decidis translocigia al Amsterdamo pro la sinteno de liberezzo en citiu eh, urbo, presca o pli mal pli en la sesteca iaroi, char uh, eh, ri havis uh, ni diru ne in uh, sex inclinoin or poco kai estas kai kai ajoi qui restis in la domo ech qui li forvendis la appartamento alla actuala possedanto qui uh, donis la appartamento nami Do, oh, citio estas afero, cion mi tres chatas. So, this is a Temas pri binoclo. It's tre malnova nova, tre professia. kai mi volis racconti ti on al vichar eh, vivo po as esti mirinda ciamo casa sa feroin kai kel foie a fero o estas uh, eh, bela e kai plenigas vi ancoron kai la facto che ci binoclo es citie, kai che mi raitas gin usi atente lo mi esas donazo nu bone ni revidu tui poste, revidu nin tui poste por la medito de hodiau, kai restu, restu con ni, restu con nia eh, videoserio. Saluton cae bon venon alla unua medito, Samenhofa medito de citius semaino. Do, mi volis trovi parton e la originala vercaro de Samenhof quio clarigu la rilaton inter nia lingvo kai gia literaturo. Kai fakte mi trovis gin en la anta o parolo de la aldono alla dua libro mil octec ie pagio tridec var milligas. Multai credeble timos che danke tion vastan liberezon – la lingua internazia balda o disfalos en multae malsamae lingvoi. Notu ne danke al, sed plus nominativo, sed danke tiun vastan librezzon. Per accusativo. Tre interesse, ciù? Alia arcaismo. Sed, ciu conas iom la historion de la lingvoi, tiu comprenos che tiu timo estas tute sen fonda char ni ciu i laboro sur unu fundamento cae tiu fundamento en havante la tutan grammaticon cae la pli grandan parton del vortoi ciui en la parolado estas rencontate la plei ofte havos en la linguo internazia tian saman signifon ciun en ciu linguo havis tiu lingua materialo quo estis en gi en la comenzo de regula scriba literaturo. Estis preta grammatico, estis granda collecto da vortoi, sed multae vortoi ancora mal estis. Tiu ci vortoi estis creatae unu post unu, laula crescanta besono, cae malgrau che ili estis creatai dise de malsamae personoi, sen ia conducanto au leg donanto, la lingvo ne sole ne disdividigis, sed, contraue, gi ciam pli unu formigis. La dialectoi cae provincialismoi iom post iom perdigis anta la fortigianta comuna literatura lingvo. To, ien la citagio, estas iom longa, <clears throat> sed la umigi est tre grava char char vi povas compreni che la baso de la bona stilo de esperanto estas nia originala literaturo kaj traduka literaturo ankaŭ do tio signifas che se oni volas pli bonigi sian esperanton, sian nivelon de la lingvo, ne eviteble oni devas legi la plei gravain verkistoin en esperanto. Kiu estas suffice multae facte en la relative mallonga vivo tempo de la lingvo. Mi ciam miras kia mi excias che flua parolanto e neniam legis ion ein krom uh, facebook ai afficho e kai ion wikipedia yes mine estas contra tio hm mi volas se si tre clara set la pli bonico della lingvo povas nur passi tra la el legado de niai plei bonai verkistoi. To. Vi povas anca o demandi kial mi havas sur metas citiun tocemison, mison, char yes, mi volis paroli pri vere grava temo, literaturo, belletro, alta afero, sed lau mi alta caiman alta culturoi esas nur du flancoi de la sama medalo. To, ci estas to cemiso cion uh, mi accetis en uh, hmm, Wroclavo, Pollando, en kio estas museo pri retro vid ludado. To temas pri vid ludoi de la sepdeicae cae octecae, vi povas reconi, io mette bildoin, esas vere mal novai. Do, mi ne diri che videva spasi vian tutan tempo nur legante enuai pesain uh, eh, literaturajoin. Ne, tute ne. Sed, le diciu iom da tempo hanno legato de buona literaturo. Ciu, intercrampe dirite, ne devige literaturo devas esti enua au pesa. La plei bonai verkistoi estas classicae. Laula di fino de Italo Calvino, gravega itala verkisto de la Antaua Iarcento, classicajoi estas vercoi qui ciam havas ion por diri. Do. La originala vercaro de Zamenhof estas classicajo laula di fino de, Cal de, de Calvino. Absolute. Nu ja. Eble eble venonte mi povas anca o pripensi diri ion pri mia literaturo kai mia verkisto e se jam estas alia homo e tre talenta e kiu faras tion do eble ne ne sias komentu reagu kai ni vidu ĉu ne ĉi tiu serio ne estas nur mia estas ĉefe mia kompreneble sed estas ankaŭ via sen via auscultado sen via spectado sen via viai commentoi kai reagoi citiu serio ne havus senson. Do, mi resta, restas al mi nur nia cutima saluto al vi, antauen sen fine. tago. Yes. Do gis morgau carai. Duon namasteon al vi